déjà la biote. que j'avais là. soit tu parles tout le temps, soit tu es si fatigant, tu ne peux pas t'arrêter une minute. Bon, j'espère quand même que tu es rentré pour le, bien rentré pour le couvre-feu. Et surtout, n'oublie pas, n'oublie pas que la culpabilisation est le moteur de la répression. Bon, rappelle-moi. Ici, Je suis sous le surgénérateur de la queue de Flamanville, dont l'accès m'a été donné par la belle-sœur de l'amant du comité président de la sûreté nucléaire de l'hygiène nationale insoumise. Je ne suis pas légalement tenu de répondre aux vidéosurveillances de la CAF qui me demandent de justifier mes déplacements. J'ai une autorisation de déplacement. Et je ne vous répondrai pas. Vous pouvez filmer tous mes déplacements. C'est la cave. Et alors, la cave, à qui elle est Elle est au propriétaire À qui elle est, la cave Ils ont fermé les librairies. De toute façon, les libraires, comme les loyers sont chers, ils vendaient que des livres Goncourt à la con. C'est pas moi qui ai mis le feu aux Fouquet's, c'est BFM qui a filmé le Fouquet's en train de brûler. C'est pas moi qui ai mis le feu aux Fouquet's, c'est BFM qui a filmé le Fouquet's en train de brûler. C'est pas moi qui ai mis le feu aux Fouquet's. C'est BFM TV qui a diffusé les images du Fouquet's en train de brûler. C'est pas moi qui ai mis le feu au Fouquet's, c'est BFM TV qui a, qui a, diffusé les images du Fouquet's en train de brûler. C'est pas moi qui ai mis le feu au Fouquet's, c'est BFM TV qui a diffusé les images du Fouquet's en train de brûler. L'espace est courbe. Il est donc parfaitement possible de repartir à son point d'arrivée. Il n'y a pas de testament, il y a du plomb qui... y a du plomb, du plomb, du plomb. Mais il n'y a pas de testament. Il n'y a pas de testament. L'espace est courbe. Il n'y a pas de nouveau et d'ancien testament. L'espace est courbe. Il n'y a pas de nouveau et d'ancien testament. Il n'y a pas de nouveau testament. Il n'y jamais d'ancien. Il n'y a pas de nouveau testament. Ni d'ancien ni nouveau. L'espace est courbe. plaisir. Nous avons le plaisir de vous faire part, autorisation de tournage, nous avons le plaisir de vous faire part de l'accord de la mairie de Paris pour le tournage un confiné qui se tient ça, de Mérès Nombre de techniciens, 3. Je et révolution. Elle est morte. Mais elle n'est pas morte. Elle est morte. Mais elle n'est pas morte. Doucha. Doucha, elle est morte. Mais elle n'est pas morte. Doucha. Doucha. Elle est morte. Mais elle n'est pas morte. Français, française, écoutez-moi. Un carteron de généraux vous trompe et vous culpabilise pour vous faire peur. Et la peur déclenche la panique et la panique déclenche la répression. N'ayez pas peur. Rejoignez-moi dans la cave. Rejoignez-vous dans les caves. Nous courirons là, dans les caves, des espaces de confrontation verbale et une nouvelle émergence apparaîtra. Doucha, elle est morte. Mais elle n'est pas morte. Russia.